Так, надо горлышко смочить. Заебало, блядь. Ну, ну сколько, блядь, можно? Ну пожали, блядь. Да не ной нахуй. Покажи мне, покажи. Ты меня сбил. Ты меня сбил. Это я виноват, да? Покажи мне все детали. Расскажи мне, когда мы друг Когда ты в моей голове Крутишься весь белый день брит Это ты, сука, витрины бит Там а тексты мои для тебя это бред не, Я закрылся в себе по боли моя Вырывает мне нутро Только я не забыл тебя и то Всего этого хватило мне не весело Уходя так далеко, любовь повесила на меня Похуй, но не пляшем Все, что было где-то там Остается только нашим Тает снег уже давно И не вместе мы летаем Ведь двадцатый год уже Но тебя не наблюдаю Кто ты? Не забуду Мои строки Вещь смотри назад, я твой яд, но вряд ли ряд моих чувств привет твой моя Как мне как уйти от этого не дай мне, утопиться так легко в душе не дай вес. Только новостей о тебе их, сука, много, и приходится мне дружно с этой болью в ногу. Сделать мне по кайфу, мне слеза стеной по кайфу, блять, вообще все нахуй перезаду, Передай привет маме. Мам, тебе привет. А, от нас, от алкашей. От нас, от алкашей, От нас, от алкашей.